где-то бродит самурай Обнажив катану, снова он кричит банзай Кровоточит рану, лучше падает в обрыв И уходит быстро скальпель капли выше Убивает разум злой огонь в его груди Время камнем падает на сгорбленные плечи Samurai, samurai, samurai, samurai, samurai, samurai. こんにちは